Ee, biz Sinop ilinin Gerze ilçesinin Yaykıl köyüne kurulması düşünülen termik santrale karşı mücadele veren direnişçileriz. Gerzeli çapulcularız. Taksim direnişine selam getirdik. Bugün bir otobüs sabah 7'de buraya indik. Az sonra da buradan dönüyoruz. Biz 696 gündür nöbet çadırlarında direnişimizle devam ediyoruz. 24 saat nöbet tutuyoruz. Taksim direnişi bizim gibi direnişçilerin de sesi oldu. Bu yüzden çok teşekkür ediyorum. Ee, size destek olmak için ama aynı zamanda sesimizi de böyle böyle birikerek duyurabilmek için biz Gerze'den 5 yıldır bu direnişi devam ettiriyoruz. Taksim direnişi e, askerin polisin saldırdığında e, halka rağmen hiçbir şeyin yapılamayacağının göstergesi oldu. Biz de zaten Gerze'de termik santral kurmayı planlayan şirkete bir tek çivi çaktırmayarak halka rağmen bir şey yapılmayacağını yıllardır gösteriyoruz. Aynı şekilde bize de bir günde on buçuk saat boyunca askerle, polisle, tomalarla, biber gazıyla, coplarla, plastik mermilerle saldırıldı. Ee, tomaların biten sularını devletin ormanının itfaiyeleri getirdi. Gaz bombaları bitti, devletin ambulansları taşıdı. Ama biz tek bir e, dozer köye sokmadık ve hala da sokmuyoruz. Direnişe devam ediyoruz. Taksim direnişi e, polisin olmadığında bu son iki gündür ne kadar güzel e, bir protestonun olduğunun göstergesidir. Biz de Gerze'de bunun aynısını yapıyoruz. Teşekkürler.